docenti di tutti i nostri studenti. Sono lieta di ospitare questa, questo evento qua a Scuola per noi perché eh, proclamare la cultura libera ritengo che sia assolutamente naturale per, per, la scuola pubblica, aperta a tutti, aperta ai talenti, aperta a chi ha meno talento, a chi ha talenti differenti è da ormai tre anni che l'associazione Sputnix ci chiede di partecipare attivamente a Day e noi lo facciamo volentieri. È piacevolissimo vedere una sala così grande come questa piena di tanti ragazzi e immagino animati da entusiasmo che parteciperanno e renderanno attiva questa giornata. Benvenuti a tutti, buon apprendimento si può dire, non è una parolaccia, credo che anzi sia assolutamente quello che tutti quanti insieme dobbiamo fare. E lascio la parola all'ingegnere Di Stefano, quindi che ha proposto a tutti quanti noi l'evento dei Linux Day a Catania. Grazie.